Definition, Statement. Ein Statement ist eine Meinung oder Einstellung, die Sie durch die Dinge ausdrücken, die Sie tun, beziehungsweise auch wie Sie sich kleiden oder ähnliches. Ey, Sonics Drop wie ne Blockchain, ich brauch kein Testnet. Bin im Mainnet, pull up ohne Face-Tat sag's ganz ehrlich, ich will keinen Maybach. Hol mir lieber ein Genesis, smoke mein Cannabis. Wir sind Public Enemies, weil's nach Wedding Cake riecht. Ich hab White und White Tees, keine Tight Jeans, Sprite Lean. Uh, dieser Drink macht mich müde, nur noch selten keine Lüge. Bin ein Dog, bin ein Rüde. Yeah. Fly wie ein Football bei Vierter und Lang. Ich brauch keinen Punk. Ich fang ihn und zieh durch wie ein Kamm. Das Gas ist in meinem Tank. Wir smoken laut, du kannst es hören, auch ohne Glas an der Wand. Orange Bar, Donald Trump. Ich geh nur mal schnell durch den Beat, keine Hook, keine Lust. Pressure in der Lunge wie beim Reifendruck. Du und ich, wir haben nicht den gleichen Schmuck. Komme wie ein Glacier Boy, trotzdem bin ich Frosty Fan. Yeah, wir machen Paperboy wie Skip auf ESPN. Go tell a friend, Sonics ist jetzt back in rotation. Uh, mad motivated, ich bin back auf meinen Basics. Uh, Rollerblade skate durch die City, kinda faded. Designer Drip, nenn mich Weatherman, ich bring den Regen. Yeah, Drip Drop, hol den Mob, Dreadlock, two tone. Get the mind groove on. Yeah. yeah, get in meinen Groove on, der Beat ist nicht mal fertig. Ein Feature mit dir, da werde ich lieber noch beerdigt, ganz ehrlich, lieber mit den Slimes. Manchmal bring ich Funny Lines, wegen meiner VVS-Chain mach ich Tennis-Rhymes. Du bist kein Freund, du bist kein Friend of mine. Bin ein echter Wiener, gib das Schnitzel in die Semmel rein. Yeah, bin ein echter Wiener, weggezogen, ich kam wieder. Landluft war gut, aber ich wollte wieder Großstadtfieber. Das ist nicht Silber, das ist White Gold, Diamond Dust. Sie macht einen Split und mein Dick ist schon auf Halbmast. Loop den Beat, wart mal ab ab, ich hab noch ein paar Bars, cut cutting shit, wir sind auf der Station, smoking Zaza. Sonic's too frosty, producer this chucky, artist in the making, hier gibt's nichts zu faken. Dieser Track, I swear, es ist ein motherfucking statement. Yeah, yeah.